jau jau KK, ostro je vojstro. Aha, je. Če ste zastopili, ko je bila besedna igra, ko vojstro pomeni isto kot ostro, gram naprej zlahat sunje. Aha, je. Yeah.